ben bile Çaremi olacakla öleceğe İçindeki bir Neylerisine de dönül pürüne Hayır olur aklın bir kendine Alacaklarım ahtım var Bu dünya sadece kendine ha Bırakın içimde bir altın var Kimin aklında kalacak yaptıklarım aslında Nankör insanoğlu hatırımda onlardan farkın var Kim için ne için çabala dur Kimi para için yanar kimi huzur Bana da bir dönse şu dünya belki dağlar içimdeki kara bulut Elde ne var umut kendimi ateşe attım da ne oldu sanki Bildiğin her şeyi unut Kaderi değiştiririm belki Kaderimimle sen bir istesen bile Çaremi olacakla öleceğe İçinde gemi koy verdikçe Ne ilerisine de dönüpür neşe Çıkmaz daha kim kime doğru Ödeyemedim kendime borcum var İçimdeki kan bile dondu Kimine içindeki korkunda Kimseden bir beklentim olmadı Bekledin ama gözüm hiç dolmadı, hiç dolmadı. Boş ver hiç yok tadım bu hayat beni pek sarmadı Emanetim var hayattan yana Avutmam canı acı son defa Görmedim hiç kimseden vefa Acıtmaz artık çektiğim cefa Kapa gözleri dünyaya işlenecek çok günah var Söz vermişler güya ya Görülecek çok rüya var Kaderimimle sen bile Çaremi mı öleceğim Sen bile çare mi olacak la öleceğe İçinde gemi koy verdikçe Neylersin ne de dönüp neşe